Astăzi este despre a produce. În dicționar sunt foarte multe, însă am reținut a crea produse. Și din dorința de a vinde și de a avea bănuți, mi-am creat produsul actorie. Apoi mi-am dat seama că pot să-i ajut pe copii să-și creeze un produs și acela de a fi povestitori, povestirea. Uh, copiii de la After, de exemplu, când mă joc cu ei, și-au dat seama că uh, cu ajutorul faptului că știu să povestească, se duc la limba română și la multe alte materii și pot uh, să folosească povestirea în toate materiile. Cred că suntem producători nu numai de lucruri concrete, cum sunt uh, alimentele de pe rafturi pe care le mâncăm, ci și de lucruri virtuale. Așa că vreau să te pun pe gânduri să vedem ce, ce producător ești tu. Sigur ești producător, dacă nu de concrete, de virtuale. Ceau!